识唔识得保期啊？大镬俾人围殴。啊！你你你咩色啊？俾人围围围完啦！俾人俾三个打，你哋快啲打旗啊！ 我打别打！ 屋奇啊，大佬。喂，一样。走啊走啊，洛奇走啊，系咪走啊？ 哇！玩嘢啊，僆仔最遲鈍。我為我為斬旗而生噶嘛。我攞紙巾。追你！喂，下下來了，下下去中間了。喂，紅色，紅色。小弟，小弟。 肚饿咧，我又冇解到嘢，都唔知点解。搞定啲藤先我都系。我停啦啊！晒边啊！我嚟救你啊！我走，我去。我我卖我出埋啊小东。 哇，咁恶嘅佢哋，唔好傻啊，唔好咁残啦，哇，未死，未死边，快死咗，四秒几波，有无敌喎，无敌冲落嚟嗰条友，咩啊？惊跌亲啊，惊等亲。 落企落企落企落企，到咯！一边一边一边。 第一仗集火啊！死咗！佢聽到你講集，火，係啩？集火火！我死咗，企啊企啊！ 左上、左下、右下，五秒项目。另外一边喂，落旗走翻后边，得唔得？啱啱好，啱啱好一秒。嗰个立旗就唔好彩啦。 OK OK，哦，攞咗个咩？走咯，行过去行过去嗰边支援啊！脆皮，你个傻多嘅，又攞住支旗走我匿埋咗卡去视觉噶啦，已经，我又啱啱补，啱啱服咗，俾人射死咗又。 上左上左上！哇，好痛啊啊！呵 <laughs> 呵，廿二秒过。十八、十七、十六。不，绿色绿色有波。十三、十二、十一。九秒，九秒负复，哎。 四秒啊！哇，死晒我哋，死光！ <laughs> 我都唔攞旗啊，好冻。 <laughs> 喂，人偷睇到咧？唔紧要，有我翻咗嚟啦，唔使惊啦你。 我俾多个神圣之盾俾你，你去打啦你，食廿几万伤害， <laughs> 哇咁快用晒啦，我都廿几万伤害，好快喎，仲有棋啊，系，哇对面个小啲个名几鬼似啊，一样个名，又系雨乜乜，我成日得奇怪点解嘅。 佢哋嚟啦，過去打啦你，喂過去打，你過去打，過去打，過去打，我我俾多個盾俾你，醒你啊！哇咁痛嘅你，我攞咗好耐啦，因為拿住佢，拿住佢哋，啊啊啊！我頂，咁慢咗一秒，我廿九秒。 袋住個 rocket 同埋真係四支旗俾人攞晒。唔大咯，快啲啊！要我跳得特別快可能。集火打打低一支旗先啦。好啦，兩秒，一秒。 OK OK，打棋啊打棋啊集中打棋啊，落去打棋啊，李云打棋啊打棋啊，去打棋去打，打打棋啊！快打哦，不然追上来啦！我被人追多、啊，快点！还是又左下左下。 哇！真恐怖！我哋啲人散咗，一直一直咁复活咯，我哋啲人。集中啊，要集中。 通常都是他们的人呢。OK。快拿起啊！快拿！哎，敌回了。 等，去紧啦去紧啦去紧，攞旗攞旗，佢系支援旗手嚟噶嘛？右右右边，右边上下，打旗打旗打旗，打旗，集中打旗，旗都系攞晒，哇哇哇，真系攞晒。 注意 keep 住，就嚟俾人追到啊！就嚟俾人追到啊！要快啲啊！哇，都系嗯，走啊，右下。 落棋唔好死，走，OK，走，哇，救命啊！佢過咗咯喎，喂，頂！ 一定要准备！红色准备，红色准备，红色准备，红色准备。一打一，一纸火。打几啊？打火打几字啊？哟，明知我哋。 哎呀！在重庆，我也。